обычно Не совсем, смотрите. Вот как бы я ни взял, угу. и я разворачиваюсь, держите, и я разворачиваюсь сразу же по движению. То есть лево двигаю сюда, я типа и к тебе. В итоге получается вот именно, как тут я взял, потом сделай хоть комментарий, что при съемках никто не пострадал. <laughs> Это люди не поймут. Все уже записалось. Смотри, лук от него упал. Вообще тоже. Вот, вот, видишь, вот ты сейчас и лук, и пошел локоть.